谁故意悄悄在乎你？It's me, oh no。谁每个细节在留记？What do I do？说真的，放马过来，这化学作用看不清，世界变万灵。 I'm eating every time acting every time It's like this time, tu peux nous sonner Cause every time it feels like 至可以初戀那 hit restart sound talking hard too hard 怎麼每一次都 Yeah get it feels like I'll be a